Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment changer l'orientation d'un tableau pour le passer en vertical. Sélectionnez le tableau, insertion cadre, cocher taille automatique en largeur et en hauteur, puis onglet options, direction du texte, de droite à gauche verticale.